maling jamur Ito sangu gemi tresnamu ini jebul aku Koyong ngenteni tukulik jamur Engkau sebetik suci Tanggung bisa mukti Aku iki merasa sen Oh, oh, oh, oh. panggung bisa